Wir wollen, dass du mit Gigmit erfolgreich wirst und mehr Gigs spielst. Damit du dieses Ziel erreichst, kannst du an vielen Punkten dem Schicksal auf die Sprünge helfen. Dieses Tutorial nimmt deine Artist-Page und die Verlinkung im Netz in den Fokus. Fangen wir an mit deiner Artist-Page. Sie ist das Kernstück deines Gigmit-Auftritts, das Electronic Press Kit, kurz EPK, mit allen Informationen, die Veranstalter benötigen. Und die sollten vollständig und aktuell sein. Gehen wir das mal kurz durch. Klicke nach dem Login auf Artist Page und dort auf Artist Page bearbeiten. Ich benutze hier Gigmit in der deutschen Sprachfassung. Falls du das Ganze lieber auf Englisch sehen möchtest, dann kannst du jederzeit unten auf der Seite den Sprachwechsler bedienen. Los geht's in der Bearbeitung mit den Genres. Die sind vor allem wichtig, um bei Gigmit von Veranstaltern gefunden zu werden, da sie eines der wichtigsten Suchkriterien darstellen. Du kannst ein Hauptgenre und zwei Nebengenres eingeben. Das hast du ursprünglich bei der Erstellung des Profils schon mal gemacht. Hier aber kannst du es, wenn nötig, jederzeit anpassen. Kommen wir zu den eingebundenen Medien. Ohne Medien, also Bilder, Songs und Videos, kannst du dich nicht bewerben. Für ein neues Foto klick einfach auf den Knopf in der Mitte und wähle ein Bild auf deinem Rechner aus. Willst du ein Bild ersetzen? Dann klicke zuerst auf den Papierkorb, um das alte zu löschen, und dann erst auf Datei auswählen für das neue. Sobald das Bild hochgeladen ist, kannst du es auch im Rahmen verschieben. Die optimale Größe für ein Bild an dieser Stelle ist übrigens 580 mal 326 Pixel. Um neue Songs oder Videos hinzuzufügen, trage den kompletten Link von YouTube, Vimeo oder Soundcloud rechts in das Feld ein und klicke anschließend auf das Plus. Das kannst du beliebig oft wiederholen, denn für die Anzahl der eingebundenen Tracks und Videos gibt es keine Begrenzung Unterhalb der Medien gibt es viele weitere Felder für Informationen rund um dein Projekt. Lässt du eines der Felder leer, so wird es nachher in der Profilansicht auch nicht angezeigt. Es gilt dennoch die Regel, je mehr Informationen, desto besser können sich Veranstalter ein Bild machen und desto eher werden sie dich buchen. Definitiv nicht verzichten solltest du auf die Selbstdarstellung, sowie die anstehenden und vergangenen Gigs. Über die Plus-Tasten kannst du Dates einfach hinzufügen, mit dem Minus Gigs löschen. Auf der rechten Seite findest du die Linkliste, hier solltest du so viele Links wie möglich zu deinen anderen Außenposten im Netz eintragen. Als Hilfestellung vorgegeben sind schon die wichtigsten Adressen für Musiker, aber du kannst natürlich auch eigene hinzufügen. Damit können Veranstalter von deiner Artist-Page aus einen Rundumblick auf deine Künstlerexistenz im Netz werfen. Biografie und Diskografie sind ergänzende Details und funktionieren in der Bearbeitung genau wie die anderen Punkte. Wichtig ist auf jeden Fall noch das Pressematerial. Hier kannst du wählen zwischen Foto, Text oder Logo. Gutes und einfach verfügbares Pressematerial erleichtert Veranstaltern das Leben deutlich, wenn sie sich nach der Buchung an die Promotion für das Event machen. Vergiss nicht am Ende, die Änderungen zu speichern. Wenn du all diese Punkte einmal ordentlich ausfüllst, dann ist die regelmäßige Pflege der Seite, zum Beispiel die Ergänzung um die aktuellen Tourdates, ein Kinderspiel. Dein EPK ist perfekt und Veranstalter wie auch Fans bekommen unter deiner eigenen URL alle Infos, die sie brauchen. In einem zweiten Schritt kannst du nun auch noch allen anderen Bescheid geben, die noch nichts von der Möglichkeit, dich über Gigmit zu buchen wissen. Dafür begib dich auf gigmit.com/downloads. Hier findest du eine vielfältige Auswahl an Buttons und Ribbons für deine anderen Präsenzen im Netz. Bau Grafiken ein oder nutze gleich die hier angebotenen HTML-Code-Snippets, um zum Beispiel von deiner Homepage direkt zu deiner Gigmit Artist Page zu verlinken. So sind interessierte Veranstalter mit nur zwei Klicks dabei, dich für einen Gig anzufragen.